di dalam sudah siap istiqomah ya Allah tullah ya Allah tullah nyuwun kesang Ya Allah Oh di palung he ing kaloko yo mahai toy adalah Ha <laughs> ha ha! Hey, oh! Hey, oh! Yeah. juwo kok. Balak, bocah. Balak neng ndi mau. Wes. Ah. Oh, lah salah. Tandur bako. Ah. prajurit tanpa melihat sarwa kita kita maju maju ayo ayo Come on. tengaran pang nyonglang marake ipor macan manap megah megap bojang kano kalea lea wis padha 啊啊哈哎，啊啊哈哎，啊啊哈哦，哦啊哈哎，哦啊哦哎，哦啊哦哎。Oh, oh, oh, semrigas podo makaryo. Woi, oh, eh, woi. Ah, eh, oh. Eh, ah. prawan koretan larang sitik penak radane Omariam soto laila Omariam soto Omariam soto laila Omariam soto iki jaman jaman kong ngene kahanane ana-ana wae eneng cewek ngeler wudel simbah ayo ngibadah ojo mikir sawala gabah simbah simbah orang ibadah besok yang pecah bakal susah Oh, Mariam Soto, Taylor Oh, Mariam Soto Bang tembangnya wong Jawa mana game kedua telah hadir untuk panjenengan semua dari keluarga besar Seni juga campur sari Arigas. Semua ribuan nanti sajian yang ketika berkesempatan malam hari ini kita kembali bergoyang bersama New Arigas. Hadirnya kembali seorang vokalis dari kota Salatiga ada Mira bersama Arigas untuk panjenengan semua.